Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго времени суток, э, классного лета! А, пишу для вас вот такое скоропостижное а, видео, неправильно, может, выразилось, да? И снова нас Фаберлик радует. У нас вот такая обалденная распродажа, скидки на женскую и мужскую одежду. Переходим а, финальная распродажа коллекции Дольче Вита, Карибьяна, Восточный экспресс и Суммер Fest. Смотрите, такие классные, вот, пожалуйста, отдам вот по такой цене, плюс э, доставка. классные трикотажные платья, удлиненные, потом юбочки, длинные платья, пожалуйста, видите, по какой цене. Девочки, только, пожалуйста, если вы захотите, не тяните, потому что расхватывают мгновенно, и половина уже может не быть. Ну и я тут уже абсолютно, понимаете, наверное, да, ничего не могу поделать. Абсолютно потому что расхватывает все ну, на лету, просто на лету. Вот. Ну-ка посмотрим, например, мне нравится, да? Вот 52 -й. 48 я не возьму, мне будет маловат, 52 будет уже ну, огромный, я так думаю. Вот, вот такие комбинезончики есть. Такой есть платьишко 630, вот такая юбка классная. А, вот такие вот э, трикотажные топы. Ого, ну-ка видите, 54 только уже наличный. Что за безобразие? Желтых вообще нету. 4, вот, видите, моментально, ну, моментально просто <laughs> расхватывают, да, просто, ну, да, то, что хочется, ну-ка. Я так не хочу. видите, 48 не будет. Тоже такая вот интересная блюдечко. Вот, пожалуйста. Вот. Ну, нет, ну, еще есть. Пишет, как будто есть. Вот такой платье. Ну, посмотрим, какие остались. Тут вот уже все есть, да? Ну, оно такое плотненькое. Полиэстер, полиамид, хлопок, акрил, подкладка, полиэстер. Вот такое довольно интересное платьишко. Ну-ка. накладочка, тем более ее можно вернуть. Так, пожалуйста, всякие различные футболки мультицвет. Вот у меня жаль, сын не носит рубашки, а то ну, вот так, трикотажная толстовка 439 рублей. Пока мне не надо, у есть юбка из эко-кожи. Ну-ка. 54 плюс уже будет у меня уже дальше такие мне, конечно, нравятся в общем, девчули, смотрите, по таким, ну, как бы вообще, можно сказать, смешным ценам, да, а, такая распродажа, поэтому кому хочется, пожалуйста, пишите, только не цените, потому что все, и вся эта красота долго висеть не будет, разбирают прям ну, моментально. Ну вот, в общем-то, на сегодняшний, на этот момент я все, что хотела, сказала. Большое, огромное спасибо за внимание. Если есть желание, заказывайте. Только, пожалуйста, долго не тяните. Всем пока-пока и классного всем лета.